Jdu tam? Jsou tu čtyři dole, jsou tu čtyři a to si... Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, kurva, pojď sem. To je hajzel, ona to čeká. Teď. Do piči, kurva. Lolololol, jo, jo, do to jsem ještě neviděl. Jsi, omg. No nic. To neprve to. <laughs> Do to jsem ještě neviděl. Výborně, fakt, končím s tebou, dík, vole. Výborně, na ten kick. Jseš fakt inteligentní, fakt jo. Za to, že vy tam jste jako tři čuráci, oni to pásnou, ale jestli ti to nezajímá, jo? Proč se to pásnou? Vy jste tam tři čuráci na mě, na, vy jste tam tři čuráci, a ty, mám tady proti sebe pupeta, ty mi tady Ale tak jo, to byla sranda do prdele, jak mám vědět, že To pásnou? To byla sranda, mám to prešlo ty čuráku, ty vole! Ale jak mám vědět, že to ty naše pásnou? Všichni jste to pásli, všetci! Jako víte, si prdel, ne, že... To jo, to byla prdel, to mi nepřipadalo prdel, když se to pásli úplně. No to není, ale jako že to pásnou ty kokoti. Drž hubu, vole.